place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place see Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down myself 10 vez galera, trazendo tá pra vocês mais um dele vlog. Bom, rapaziada, calma aí que tá vindo o carro aí. Bom, rapaziada, eu gravei é, a semana inteira, mas foram vários takes em vários lugares, tá ligado? Então, mano, ficou bem da hora. É, eu vou deixar vocês aí com os takes aí do, do, do meu dia da semana aí. Vou fazer um dele vlog diferenciado, tá ligado? Como eu faço tudo a mesma coisa, eu vou tentar dar uma diferenciada aí no dele vlog. Mas é isso, rapaziada, segue os takes. E, mano, a costela tá aqui já, já eu vou fazer o steak dela aí. Mas eu vou deixar ela ficar um pouquinho mais... Vou demorar um pouquinho mais pra... Mais, tipo, mais assada. Aí eu vou pegar e vou filmar pra vocês. Agora, aqui agora não tem muito o que filmar, tá ligado? Mas eu vou filmando.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 say it once I'm gonna show you all the path If you want it bad I'm gonna show you where Ai, ai, acabei de acordar, rapaziada. Galera, acabei de acordar agora. Na verdade, eu acordei umas duas horas atrás, tá ligado? Então, eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Eu acho que tá bom, tá ligado, rapaziada? Tem bastante, teve bastante conteúdo aí. Mesmo que foi poucos minutos, mas o vídeo ficou muito foda, tá ligado? Então, quando o vídeo é muito foda, eu faço poucos minutos, tá ligado? Aí quando o vídeo é mais ou menos, eu tenho que fazer que o vídeo fique bom o bastante pra ter, pra ter, a, pra, as pessoas gostarem, tá ligado? E aí, rapaziada, ó. O bobo tá sujo aqui, ó, mano. Tá sujinho aqui, ó. Olha isso, mano. Dá até pra ver na câmera. aqui. Rapaziada, se vocês gostarem, deixa o like aí. Se inscreve no canal pra me ajudar a ficar a 28 mil inscritos aí. Eu tava lembrando coisas inscritos que eu tava. Mas é isso aí, rapaziada. tava esperando o carro passar ali, que o carro passa aí. Aí, ó, Zé, deu dúvida. Ó. Pega o Duque, Duque, Duque, Duque, Duque. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Mano, eu tô com o olho fechado, rapaziada, que eu tô com muito sono, tá ligado? E o olho tá me doendo. Quando eu tô com sono, agora eu fico com sono. Ah, o sol bate no meu olho e eu fico assim, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. E fui.